Rivera. Moltes gràcies. Anunciar que votarem favorablement aquesta moció, com no podia ser d'una altra manera, ja que ens trobem per enèsima vegada davant d'un tipus d'iniciativa molt vista en el que portem de legislatura, que és tornar a demanar al govern de l'Estat que compleixi amb els seus compromisos, algo tan normal i tan senzill com complir amb els compromisos a l'hora d'impulsar un sector o bé un territori, no? com és aquest cas. Des que el govern del Partit Popular va entrar al govern, han practicat de forma general l'austericidi econòmic i han abandonat, a més, les seves obligacions i deures a l'hora de finançar els compromisos econòmics adquirits amb anterioritat, amb territoris i amb, i amb sectors socials. En canvi, a l'hora de socialitzar les pèrdues, del sector financer, han deixat, eh, eh no han tingut cap mena de, de, de problema en fer-ho i han deixat perdre milers de milions d'euros que mai seran retornats. En resum, la política del Partit Popular es basa en abandonar els territoris i les persones que més ho necessiten en favor d'aquells que menys ho necessiten. Nada, nada nuevo bajo el sol. I permítanme Eh, ya que les estoy diciendo esto, también que les envié un mensaje hoy respecto al 1 de octubre. Hasta ahora he estado bastante callada. Hasta ahora he estado escuchando a unos y a otros. Pero me parece que su actitud está siendo sumamente deplorable. La suspensión de un acto, como decía ayer mi compañero Oscar Guardingo, en Madrid sobre el derecho a decidir, es inadmisible. El, hecho de que la Guardia Civil estuviera delante del Ballén el otro día es inadmisible. Y les voy a decir algo. He decidido votar que sí a la movilización en la, en la consulta de Cataluña en Comú. He decidido votar que sí sin esperar los aplausos de unos y de otros, porque es inadmisible su actitud y porque la propaganda sobre el 1 de octubre Seguramente no la van a hacer ellos porque se la han prohibido. La están haciendo ustedes. Ustedes son los que están haciendo la propaganda para que ellos sumen el doble en sus filas. Y voy a seguir con el tema de la Cataluña Central porque es un territorio al cual quiero mucho y por respeto a ellos voy a seguir con este tema. No pueden hablar de la minería a la Cataluña central No podem parlar de la mineria a la Catalunya central sense intentar descriure la realitat d'un territori i de la seva heterogeneïtat. Més que una unitat geogràfica, viscuda social i políticament, les comarques centrals de Catalunya són un mosaic de realitats territorials que comparteixen penes i dèficits, però també fortaleses, com la diversitat d'àmbits econòmics i un gran patrimoni natural, cultural i social. Calen polítiques públiques que permetin revertir les desigualtats ambientals, socials i territorials, no només a les comarques centrals, també al territori de Lleida, també a l'Alt Pirineu, també a les Terres de l'Ebre, que són comarques deprimides econòmicament. L'única manera de revertir eh, d'aquest empobriment és mitjançant l'avenç cap a una sostenibilitat, sostenibilitat integral i una economia més plural i transformadora. Els sistemes urbans i territorials de la Catalunya interior tenen un gran potencial, són espais amb qualitat de vida, lluny de les presses i de la contaminació atmosfèrica i, per tant, cal posar-los en valor. Concretament, pel que fa a la Catalunya central, s'arrossega una pèrdua d'ocupació provocada per la crisi dels anys 90 de la indústria tèxtil i mineria, a la qual, a més a més, s'hi afegeix la crisi del 2008. Actualment, les xifres d'atur són insostenibles, tot i que comencen a recuperar-se tímidament, hi ha dificultats per a la implementació de noves empreses industrials que ocupin gran volum de persones. En aquest sentit, les polítiques econòmiques a impulsar per nosaltres davant del desmantellament de la mineria són els nous sectors potencials com l'agroalimentari, el turisme sostenible o el primari i la gestió forestal, el, el Solsonès i el Berguedà són comarques ideals per a aquesta qüestió. Sectors que poden esdevenir elements tractors econòmicament si afegim també el sector de l'atenció a les persones i el sector cultural. Per nosaltres també eh, és important destacar que la mineria ha causat greuges ambientals greus com la salinització de l'aigua i en aquest sentit entenem que cal exigir la internalització dels costos ambientals per poder mantenir l'activitat. I com es va aprovar al Parlament de Catalunya, cal recuperar el Fòrum de la Mineria del Bages amb representació de totes les institucions del territori, dels grups polítics, perdó, dels grups polítics comarcals, els agents econòmics i socials i les entitats ecologistes del territori com un espai de diàleg imprescindible per tal d'acordar totes les accions... Sí, voy, voy terminando. Per tal d'acordar totes les accions que s'han de dur a terme i és necessària Eh, també eh, doncs, cercar solucions per la recomposició de Cardona després del possible tancament de la seva indústria minera. Evidentment, en aquest fòrum també voldríem que hi col·laborés l'Estat. Gràcies.